बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की शादी का जश्न अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है हाल ही में उन्होंने पति और सिंगर निक जॉनस के साथ मिलकर एक और रिसेप्शन पार्टी रखी इन दोनों ने बीते साल एक और दो दिसंबर को राजस्थान के जोधपुर में शादी रचाई थी इसके बाद प्रियंका